اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے پی سی کا وال پیپر چینج کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں بہت ہی آسان طریقے ہیں اگر ہم آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں جلدی سبسکرائب کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو جلدی جائیں اور لائک کرتے ہیں چلو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ماؤس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ تیسرا آپشن ہوگا یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو وال پیپر مل جائیں گے آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اور یہ آپ کا وال پیپر لگ جائے گا اگر آپ یہ بھی نہیں کہتے آپ ونڈو سیون کا دوسرے بھی وال پیپر یہاں پہ مل جاتے ہیں سارا سکتے ہیں میں ونڈو سیون جاتا ہوں پکچر کو وال پیپر اپنے پکچر کو جہاں پر بھی اپنے سے اوپن کر لینا ہے میں نے یہاں پہ رکھی ہے اور یہاں پر آپ کو سیٹل بیک گراؤنڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا وال پیپر لگ گیا ہوگا اب میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ہر بات سمجھا گئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے جلدی سے لائک کرتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ملیں گے اتنی ویڈیو میں کسی نے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ